Ba, gaur eh, diputaziora etorri gara, ba, gure gertutasuna sentitu zezan, baina bueno, ba, kotxe zatera da eta ies egin digu ez, ez digu Ez digu aurre, aurre egiten, ez du gurekin egon nahi, ez du gurekin hitz egin nahi, eta de hecho, bueno, bilera bat eskatu dugu berarekin, eta oraindik ez dugu inolako erantzunik jaso, ez orduan, bueno, e, badirudi arazoa ekiditen ari dela, benetan e, lidergoa eta, eta gatazkari e, ba, aurre egin baino, ez. gobernuari entzuten badiozu badirudi kristolana egiten ari direla, baina errealitatea da e, ez digutela inolako konkreziorik egiten, e, ez digutela inolako e, proposamenik luzatu, eta errealitatea da bueno, orain dirudienez pilota hogasun etxearen gainean dagoela, eta bueno, badiru eskean dabiltzala e, zerbait proposatzeko, baina alere ere atzoko bileran ez hitzaigun islatu zerdan eskatzen ari diren zerbait hori, ez? Hau da, ezkuntzaren lidergo falta handia ikusten ari gara, ez duelako inolako proposamenik e, luzatzen e, organo, organoan, negoziak eta organoan, ez? Alde batetik ratioen jeitxiera edo langileen bikoiztea ratioak jeitxia izateko praktikan eta soldaten igoera, ez? Eta horretarako ezinbestean Nafar gobernuaren finantziak eta moduluen igoera bat egon behar du, ez? Eta hori aurrekontuetan islatu beharra dago. Hortan eragin nahi dugu orain, e, guk eskatzen ari gara 2008ko aurrekontua unditu dadin e, ezoiko moduan eta hogeita iruari begira aurre ikusi dezatela eskatzen ari garena duen gastua, ez? Ordan orain horretan ari gara gulanean. Hogeita meretzi eguneko greban gaude, datorren astean e, egun gehiago izango dira eta bueno, nazkatuta gaude. Orduan datorren aste azkenean espero dugu proposamen zintzo bat eta kontuak eginda. Eta bestela, bos baloratuko dugu langile batzarrean zer nolako bidea jarraitu beharko dugun.